Fala galera, a gente está aqui para finalizar o nosso primeiro tutorial. Nesse vídeo então a gente vai ensinar vocês a fazer o salto mortal. Primeira coisa, se você não fez as progressões e nunca fez um salto na vida, não tenta fazer o salto mortal sozinho, que você vai se machucar com certeza. Beleza? A importância das progressões é não só para preparar o seu corpo para fazer o salto mortal, mas principalmente para te acostumar com o giro do salto mortal. Esse giro no início vai te dar um certo medo, então é importante que você se acostume com ele desde o pulo do macaco, depois do Xangô, você vai acostumando assim o seu corpo a fazer esse giro e com isso você vai perdendo medo. Outra coisa importante, treinar na areia. A primeira vez que você vai treinar o salto mortal, faz no chão macio, areia por exemplo. É bom porque ela vai tirar um pouco do seu medo e vai tirar também o impulso do seu pulo. Então quando você for, tiver já confiante e for tentar fazer no chão duro, você vai ter um pouco mais de medo, mas por outro lado você vai ter mais impulso. Então você vai pular mais alto, vai ser um pouco mais tranquilo, uma coisa vai compensar a outra. isso eu sugiro você começar a fazer o Xangô, que é a segunda progressão, e tentar pular cada vez mais alto. E vai aos poucos aumentando essa altura, até você se sentir confiante para tentar fazer o salto mortal. O movimento começa em pé, de preferência na ponta do pé, braço para frente, abdômen contraído. Você vai jogar o braço para baixo, ir para trás e dobrar um pouco as pernas. Não flexiona muito, senão você perde força na hora de jogar corpo reto, abdômen contraído. Você vai coordenar o seu salto com a jogada dos braços lá para cima. O braço não vai para trás e a cabeça não vai para trás. Você vai continuar olhando para frente e vai jogar os braços lá para cima. Só quando você estiver lá no alto é que você vai fazer o giro, beleza? Então, o começo do movimento é isso aqui. Música Então esse é o erro mais comum, é o pessoal saltar e já se abrir, já olhar para trás, já jogar o braço para trás. Se você salta já indo para trás, você perde impulso e o movimento sai ruim. Você não vai subir o suficiente para conseguir tirar um salto mortal. Então você primeiro sobe e depois você gira, beleza? Esse é o movimento, tá bom? Então quando você está entre a posição de cabeça para baixo e a posição paralela ao chão, é que você vai se esticar de novo. Você vai jogar a perna para baixo e ela vai jogar o seu corpo para cima. Quando aterrizar, quando você chegar no chão, sempre aterriza na ponta do pé. O fim do salto você cai na ponta do seu pé. Se você cair no seu calcanhar, você vai se machucar. Então você sempre vai absorver o impacto do salto na ponta do pé. Beleza? Wow, wow,